हेलो तो फ्रेंड मैं हूँ राहुल कश्यप स्वागत है आपका flashback exclusive man versus world part three आज हम आए हैं घिसुल गांव के विशाल मैदानी क्षेत्र में आज हम सिखाएंगे मैदान क्षेत्र में कैसे सर्वाइव किया जाता है ऐसा कहा जाता है यहाँ पे बहुत प्राचीन चीजें मिलती है जो बहुत कीमती होती है तो चलिए खोजते हैं देखा मेरा हम किस प्राचीन चीज खोजा है समझ में लिया देखो फ्लैश बैग वाह हमने खोज लिया वहाँ पे एक प्राचीन चीज है ये मेरा बर्तन है ये इतनी कीमती है कि इसको बेच के एक लेम्बोर्गिनी आ ही जाएगी हमें बहुत भूख लगी है चलो कुछ खाने के लिए खोजते हैं वाह हमें एक केकड़ा मिला है और इसे तो किसी ने खा लिया है oh, no! मेरा फैन किस तरह बादल से गिरा खजूर ने पटका समझ में नहीं आया देखो फ्लैशबैक बैक चोर तो सिर पर लगी है पैर क्यों पकड़े हो सिर को पकड़ो सिर में चोट लगा है लेकिन पाँव अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और खा खजूर आपने हमने किस तरह खुले मैदान में टॉयलेट कर लिया समझ में नहीं आया देखो फ्लैश बैग इस मैदानी क्षेत्र में हमेशा बादल छाए हुए रहते हैं सुना आपने बादल गरजने की आवाज लगता है अब शायद बारिश अरे ये क्या खुले मैदान में सरेआम पादा जा रहा है कृपया धीरे से पा दिए अरे ओ भाई साहब बुरा ना माना ये बादल गरजने की ही आवाज है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राहुल कश्यप स्वागत है आपका फ्लैश बैक एक्सक्लूसिव में man versus wild part three man versus world man versus wild part three man versus wild part three फिर से man versus wars part hello friend मैं राहुल कश्यप स्वागत है आपका फ्लैश बैक मैन गुड क्या काही नाही आहे नानू हॅलो फ्रेंड मैं हेलो फ्रेंड मैं हूँ राहुल कश्यप स्वागत है आपका फ्लैश बैक कहते हैं एक्सक्लूसिव मैं हूँ राहुल कश्यप स्वागत है आपका फ्लैश बैक एक्सक्लूसिव में हम आए हैं part three man versus world कहते जल्दी का हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राहुल कश्यप स्वागत है आपका मैं मेन वर्ष फ्लैश बैक और वैसे हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका फ्लैश बैक वाइल्ड सब्सिव